Wis suwe ora mancing, wis suwe ora mancing, wis suwe ora mancing, wis suwe ora mancing. Yi trek. Waduh. Waduh. Trek, trek. Uh. Uh. uh. Sangat pelan. Uh. Mantap, mantap, mantap, mantap. Hmm. Pagi-pagi sudah dibaungin. Eh. Luar biasa ini. pra lá aqui.